بالقرب من نقطة التقاء مضيق البوسفور ببحر مرمرة وعلى مرأى من مركز اسطنبول للتمويل الدولي تعلو نطيحة سحاب شاهقة العلو مكتسبة إطلالات ساحرة لمشروعنا الجديد ميساكوس في اسطنبول الآسيوية أهلا بكم مجددا في خريطة تي دي اي الجوية يقع مترو مرمراي على بعد 2100 متر فقط من المشروع وبنفس المسافة تقريبا يمكننا الوصول إلى متحف اسطنبول للألعاب أما جزر الأميرات الساحرة فتظهر بشكل جلي من خلال الطوابق العليا لبرج ميساكوز في اسطنبول وبحر مرمرة بمياهه الزرقاء يقترب بحدود أربعة كيلومترات فيما يقع مستشفى أجيباديم هوسبيتال على بعد دقائق مشيا على الأقدام وبأقل من 2000 متر يمكننا الوصول إلى محطة مترو كوزياتار وعند الرغبة بالتسوق فإن كارفور يقترب من مشروعنا بواقع 750 مترا فقط ولا نحتاج لقطع أكثر من 1800 متر لنصل إلى براديوم مول والمسافة نفسها بالنسبة لمترو جروس ماركت ولمشاهدة الألعاب الرياضية يمكنك التوجه نحو حلبة أولكر الرياضية على بعد 2000 متر تقريبا وبأقل من ذلك بقليل يقترب منا ملعب يني سهر ستاديوم الرياضي كما تبرز خريطة تي دي اي الجوية برج تشاملجا على أبراج أوروبا عن سطح البحر فيما لا يفصلنا عن محطة مترو يني سهرة سوى 650 متر فقط في حين يقع مول أوبتيموم الشهير على مسافة 1700 متر أما مسجد حسين أفندي فيمكن الوصول إليه خلال دقائق سيرا سيرنا على الأقدام بهذا القدر ننتهي من استعراض الخريطة الجوية وننتقل معكم إلى الخريطة الأرضية عبر جولة بالسيارة مع السيدة ماريا مسؤولة المبيعات في مشروع ميساكوز أهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شخص الأحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات نحن حاليا موجودين في القسم الآسيوي موجودين تماما في بغداد جادسة أو جادة بغداد المشهورة جدا جدا في آه، تركيا في القسم الآسيوي بالذات فبهيدي الجاده نحن في عنا مشروع المشروع اسمه ميسا كوز ونحن هون مع ماريا هانم بدنا نحكي عن المشروع بدنا نحكي عن المنطقه شو هي المشروع قريب جدا من جاده بغداد وبنعمل جوله بنفس الوقت وبنشوف رايكم كمان بالتعليقات اسفل الفيديو فبنبلش ان شاء الله مع السيده ماريا هانم ماريا هانم تشكر درم آه، بولي بي تور ياب ماكيتشن Biz şimdi e, ben e, bizim e, takipçiler dedim biz Mesakoz olarak konuşuyoruz. Ama bu da anlattım biz Bağdat Caddesi içinde. Bir proje Bağdat Caddesi yanında nedir yani nasıl bir şey oluyor? Merhabalar Kameran Bey. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Benim için zevktir sizin müşterilerle projemizi tanıştırmak. Teşekkür Projemiz e, Anadolu yakasında ön güzel noktada bulunuyor. E, burası Bagdad Caddesi. Burası Türkiye'nin Şanzelize bir sokağı. E, gördüğünüz gibi burası yani sadece gezmek için değil alışveriş de yapabileceğiniz yer. Denizimiz zaten iki dakika aşağıda kalıyor. Bostancı sahilimiz yanımızda oluyor. Hı hı. Bütün yani genelde yerli müşteriler yani Türk e, Türkler burası oturmaya tercih ediyorlar. Hı hı. Burası elit bir semt olarak sayılıyor ve e, tabii ki de burası ön üst e, Türk Türklerin ön üst e, düzeyi oturuyorlar Aha. normalde. E, projemiz de zaten genelde Türk müşteriler tercih ediyorlar ondan dolayı. Ve Yabancılar yaba tercih etmiyor. Yabancı müşteriler de e, son zamanlarda Anadolu yakası daha çok tanıyınca yani e, Anadolu Asya tarafı Asya gibi değil yani aslında Avrupa yakasından daha eli daha güzel ve projeler daha e, böyle elit konsepti e, sahip olduğu için daha çok tercih etmeye başladılar son yıllar. Mesakoz için yabancı yatırımcılar da e, çok tercih etmeye başladılar. Hı hı. E, bu konum ilerleyen zamanda da çok tabii ki de e, prim kazanabileceği bir konumdur. Mesa koz. İnşaat e, şirketi adı Mesa. Mesa evet. Mesa şirketi. E, o şir inşaat şirketi hakkında bir şey bize anlatabilir miyiz? Mesa şirketi Mesa Mesken tam bir isim oluyor. 50 senelik bir şirkettir. Sadece Türkiye'de değil, 7 farklı ülkelerde tanınan bir şirkettir. Hep hem müteahhit oluyor hem de e, şey yapıyor, e, malzemeleri üretiyor ve başka şirketlere de satıyor. E, tabii ki de Türkiye'de ilk AVM'ler yapan, işte en böyle büyük projeleri yapan bir şirkettir. Hı hı. E, Arap ülkelerde de çok inşaatları vardı, işte e, Rusya Rusya'da, Azerbaycan'da, e, bir... Rusya, şey- Azerbaycan, Arap, evet. Arap değil. E, yok Rusya, <laughs> yani bu, bu tür e, ülkelerde çok Anladım. inşaat yani yapmışlar. Yani dışarıda yapmışlar. E, dışarıda çok yapmışlar, ABD'de, Amerika'da da çok yapmışlar hmm. inşaatları. Daha çok devlet e, devlet işlerine giriyorlardı. E, mesela İstanbul'da adaları tanıyor biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Hepimiz ziyaret etmeyi çok seviyoruz. Bir tane evet. adası var. Yasa Adası diye. Bu ada daha önce kapalıydı ziyaret için. Ee, şimdi bu sene açıldı. Buradan sağ Sağına. yapabiliriz. Tamam. Evet. Ee, geçen sene bu ada, adanın e, restorasyonu tamamen yaptı. Tamamen ha. mesela. Evet. E, oteli işte e, bütün e, bütün sosyal tesisleri tamamen mesela yeniledi ve şimdi ziyaret için açık. Yasa Nerede adası. bu ada? Ada bu e, büyük büyük ada, Kınalı ada, bu dört tane evet. bildiğimiz adalar var. Bir tane yanında var, beşinci ada. Ha, bu küçük evet, galiba. Küçük ada, evet. O çok büyük bir ada değil. Evet. Maşallah, güzel. Ee, neden yani mesela dediğin gibi çok projeler var. Bu proje neden birisi tercih eder? Aa. Özellikle mesela koz. Yatırım e, yatırımcılar tercih ederler bizim projemizi. Projemiz bir kamek bir konsepte sahiptir. E, ofislerimiz var, konutlarımız da var, rezidans dairelerimiz de var. E, müşteri Türkiye'de kira getirisi ön iyi bir şekilde ticari dükkanlardan gelir hı ve ofislerden geliyor. hı Yani bu konumda e, bizim Mesakoz daha çok e, finans şehire yakın oluyor. Hı-hı. Orası daha merkezi bir yer oluyor. Hı-hı. Üç tane metro istasyonumuzun yanında zaten geçeceğiz metroları gösteririz size. E, orası müşteriler daha çok ofis tercih ediyorlar çünkü ofisin kira getirisi yüksek. Evet. E, bizim analitik hesaplamalarımıza göre 12 ee, senede daire kendi kendine ödüyor. Yani ROI 12 senede oluyor. Ve 2 senede bizim beklentimize göre %40 fiyat artışı bekleniyor. Hmm. Metrodan dolayı iki tane metro istasyon inşaatta. Bir tane metro hazır orası ve finans şehir fiyatlara ilerleyen zaman da çok etkileyecek. Ya şehir, finans şehir zaten en meşhur bir, burada evet. bir proje. Türk taraf Türk devletinin tarafından çok büyük bir yatırım yapıldı. Hı hı. En büyük bankalar, Borsa İstanbul, Merkez Bankası hepsi e, finans şehir tarafına geliyorlar ve Mesakos sadece 2 kilometre uzaklığında olacaktır. Ha, o, o zaman yani e, Mesakos e, oturan kişi e, orada iş yapan ya da ee, finans şehir e, işlerim var. Burada bir ofis açar böyle bir şeyler. Doğrudur. Startup açabilir. işte bizde çok avukatlar tercih ediyorlar. Ee, çünkü aynı zamanda da bazı değerlerimiz karmaşık bir konseptimiz var. Duplex gibi. Ee, alt kat işte ofis oluyor, üst kat daire oluyor çok çok müşteriler avukat oluyor, işte e, bilgisayar mühendisleri oluyor, bir yazılım şirketleri oluyor. Onlar bu tür değerleri çok tercih ediyor ve tabii ki de yatırım aynı zamanda oluyor. İkisine de mesela çok güzel bir kazanç oluyor. Hı hı. Güzel. Ee, proje hakkında sosyal tesisler hı hı. falan Projemizde tabii ki de her şey, bütün sosyal tesislerimiz mevcuttur. Açık havuzumuz var, fitness center, sauna, hamam var ve büyük bir artımız e, konferans salonumuz da olacak. Ha. Yani bu dediğim gibi ofis ofisteki çalışanlar, e, startuplar. Yani anladığım kadarıyla sizin proje aile bir konsept değil. Aile konsept değil. Yani e, rezidans dairelerimiz var. Rezidans dairelerimiz çok büyük bir daireler değil yine de. 1 artı 1, 2 artı 1 oluyor. Hı hı. Dubleks dairelerimiz de var ama onlar daha çok genç e, böyle yatırımcılar tercih ederler. aile çok yani zaten bu konumda şey bir aile bir e, e, aile bir konsepti olmuyor genelde. Hı hı. Daha çok yatırımcı yatırım projesi oluyor burası. Hı hı. E, ve, yani çünkü finans şehir yanında. Ula, ulaşım nasıl şehirden, orada? Ulaşım bizim Mesakoz'un ulaşım bence şu an Anadolu yakasının e, ön güzel yerlerden birisi. Çünkü bizim biz üç tane farklı metro istasyonlardan yanınızda bulunuyoruz. Üç tane farklı hatlar. Yani burası bir tam bir transportation hub oluyor yani mesela. Üç tane gibi. metro Üç tane me- farklı metro hatlar oluyor. Birisi hazır. Bu da e, Kadıköy Tavşantepe metro hattı. E, ikisi de inşaatta. Zaten size inşaatı da göstereceğim ilerleyen e, ileride olacak. Ee, onlar da bir sene sonra teslim oluyor. Ee, biliyorsunuz İstanbul'da e, metro, metrobüs, işte Marmara'yla çok hızlı bir şekilde yapılıyor Hı -hı. ve ulaşım her yıl gittikçe daha kolay oluyor. Ee, Anadolu yakasında da zaten metro istasyonumuz çok yaygın oluyor ve metrobüse, Marmara'ya çok kolay bir şekilde aktarım yapabilirsiniz Avrupa yakasına gitmek için. Hı. Doğru. Anladım. Yani ben görüyorum şimdi bölge olarak maşallah yani çok böyle bir e, samimi geliyor. Yani böyle büyük bir aşlar, e, her yerde bir marketler var, kafeler var. Yani hayat var burada görünüyor. Evet, bu eski mahalle, e, e, eski, eski mahalleler tabii ki de. Burası dediğim gibi beyaz Türkler dediği burası oturuyor. Yani elit kısmı işte profesörler, doktorlar genelde buralarda tercih ederler. Ee, ve genelde baktığınız gibi burası çok rezidans daireler yok. Burası daha çok butik projeler. Ee, neden? Çünkü burası yani e, hiç böyle hırsızlık olaylar çok çok, fazla olmuyor. Bu arada biz bir tane metro istasyonu da geçiyoruz. Aa, bu? Evet, bu metro istasyonumuz bir sene sonra teslim oluyor. Aha. Ee, Şimdi bun, burada bakıyorum 4 kilometre var e, projeye, projeye kadar. Evet biz daha şey Bagdad Caddesi tarafındayız. Projeye daha yolumuz biraz var. Projemizin yanınızda da var bir tane metro istasyonu. O da en fazla 100 metre uzaklığında oluyor. Hmm. Evet. Anladım. Ee, okullar falan burada galiba bir sıkıntı kimse ee, yaşamayız. Yok burası o okullar, üniversiteler çok. Yani en güzel Türkiye'nin en güzel üniversiteler de burası oluyor. Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi. Bunlar e, projeden yaklaşık 2 kilometre uzaklığında bulunuyor. Ee, zaten İstanbul'da okul sıkıntısı diye bir şey yok. Yani camiler nasıl varsa İstanbul'da her yerde okullar da çok var. Devlet hmm. okullar isterseniz, özel okullar e, onlarda çok fazla var. Ve dediğim gibi burası çok e, yani oturan e, oturan kişiler çok belli. Yani genelde burası AVM'ler, alışveriş nasıl burada? Ee, AVM'lerimiz yürüme mesafesinde iki tane AVM var. Bir tane Optimum alışveriş merkezi. O da 10 dakika yürüme mesafesinde. Ben de giderim oraya çok e, sık. Outlet bir AVM. E, bir tane Palladium var. O da yürüme mesafesinde ya da arabayla 2 dakika mesafesinde oluyor. Bizim projemizin altında e, marketlerde bakarsanız projemizin altında da kendi AVM'imiz olacak. Ha. AVM, evet AVM'miz sadece böyle bilmediği markalar değil. Orası sadece hepsi franchise olacak. Kiralama franchise yapacağız. Hı. Ve e, sadece Türkiye'de işte e, yaygın markalar geliyor buraya. İşte e, Starbucks gelir, e, Gloria Jeans gelir. Burası böyle mangozar tarzında e, butikler Kaç tane gelir. dükkan? E, şu an şöyle dükkan sayısı belli değil. E, bizde 5000 metrekarelik bir alanımız var de Migros şu an e, önce bir te, proje teslim ediyoruz bir ay sonra bu arada. E, Eylül ayında teslim etmeye başlıyoruz. Oh, maşallah. Sonra da birkaç ay daha bizim e, alışveriş açmamız sürer. O da 3 ay en, en fazla sürer. Şu an e, franchise yapıyoruz. Bizim yetkili bir e, emlakçı franchise yapıyoruz ve belli olacak say, dükkan sayısı. Çünkü Migros geliyor içinde işte büyük bir ebebek geliyor bu hmm. şekilde. Güzel. Maşallah. Şimdi biz e, nerede? Biz Kadıköy e, Biz belediye. Kadıköy'deyiz. Hepsi bu Kadıköy, projemiz Kadıköy Belediyesi'nde oluyor. Hı hı. Koz Yatağı, Koz Yatağı'dayız. O yüzden isim de mesela Koz, Koz, Koz Yatağı'nın Kozu. koz bu <laughs> e, evet. e, Kadıköy içinde bir mahalle gibi. Evet doğrudur. O da daha çok e, e ofislerle bilinen işte e, daha çok business merkezi gibi bir bilinen bir semt. Hmm, anladım. Burada yabancılar genelde seviyorlar mı bu projeyi? Ee, son zamanlarda yani reklamlardan dolayı, işte tanıtımlardan dolayı müşteri, e, yabancı müşteriler buraya gelince şaşırıyorlar. Yani çünkü burası e, burası o kadar düzgün ki mahalleler o kadar güzel yani insanların e, insanlar da oturan insanlar da belli. Ee, ve çok tercih ediyorlar burası son zamanlarda ama daha önce fazla tanıtım yapılmadığı için daha önce çok yabancı da yoktu burası. Daha çok Kadıköy içinde yani bu iskele e, olduğu yerde turist yerlerde vardı ama son zamanlarda e, burası tercih ediyorlar. Mesela hiç böyle beklemediğimiz ülkelerden gelen müşteriler oluyorlar. Mesela ben ilk defa e, kaç sene çalışıyorum bu sektörde. İlk defa Vietnamlı birisine daire sattım mesela. Vietnam? Vietnam evet. Aha. Amerika'dan çok geliyor, Avustralya'dan gelen oldu müşterilerimiz, yatırımcılar, yabancı, yabancı, e, yabancı yatırımcılar. Bu şekilde. Ha, güzel. Ee, şimdi e, birinci burada okul var galiba ben gördüm. Bu da devlet okulu evet devlet okulu. Devlet okullar burası çok var. Ee, devlet okullar biliyorsunuz ücretsiz oluyorlar ve yani Türk Türkler çok tercih ediyorlar devlet okullar. Yani yabancı da oraya da kayıt yapabiliyorlar tabii ki de. Hı hı. Evet. Onların da eğitim seviyesi de güzel tabii ki yabancı dil konusunda biraz zayıf noktalar var. Hı. <laughs> evet. Evet doğru. Ee, ama e, international okul İngilizce falan e, veren vardır yani. Tabii ki de var. Burası çok elit bir okullar var. E, İngilizce, Fransızca eğitim veren okullar var. Ha, maşallah. Evet. Tamam. Biz şimdi yani az çok anladık yani bu bölge e, hakkında. Maşallah yani belli yaşam var burada. E, zaten e, kilometre kaldı. Evet. E, Broca'ya kadar. Mari Hanım çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. E, her zaman ofisimize bekleriz. Teşekkür ederim. انا كثير بتشكر لكم متابعينا الاعزاء طولت عليكم باللفه لان حبينا ننزل على بغداد جادسه ونورجيكم كم تبعد انا هون مبين عندي باقي تقريبا صار 2 كيلومتر و800 متر المشروع صار تقريبا في امامنا يعني صار كثير قريب أه بتمنى يكون عجبكم الفيديو رح خليكم حاليا مع الكاميرا من اجل انه آه، تشوفوا نحن شلون ممكن نوصل للمشروع فالاسعار آه، الخاصه بتركيا شقه الاحلام هي اسعار دائما خاصه مثل ما هي آه، بتكون في حسومات اضافيه بيكون في اساسا ميزات اضافيه من ناحيه الخيارات او كذا اذا كان بدكم تشوفوا الاطلالات اللي علاقه بالشقق ممكن تحكوا معنا وتتواصلوا معنا بنعطيكم اطلالات الشقق يعني ممكن تكون مناسبه لكم فشوفوا الاسعار اسفل الفيديو وشكرا كثير كثير للمتابعه ومثل ما بوصيكم دائما فيديو عن مشروع ولوكيشن المشروع واسم المشروع هدول من حقوقكم ممكن تطلبوها باي وقت بدكم اياه مشان تعرفوا معلومات اي مشروع بدكم اياه في تركيا السلام عليكم ورحمه الله يمكنكم في أي وقت طلب الحصول على إطلالات الشقق حسب ارتفاع الطابق مباشرة من فريق خدمة العملاء تظهر الزاوية اليمنى من الشاشة بعد المشروع عن مراكز المدينة والمطار ومركز المنطقة التي يقع بها المشروع ويسعدنا أن نقدم التقييم الخاص بالمشروع وفقا لمعايير تي دي اي تركيا شقة الأحلام ندعوكم للاشتراك في القناة عبر الضغط على زر الاشتراك ولكي تصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة نرجو الضغط على زر الجرس كما يمكنكم مشاهدة الفيديوهات القديمة على قناتنا أيضا رابط الشقة النموذجية تجدونه أسفل الشاشة بالإضافة إلى شرح عن مجسم المشروع الذي يتناول إيجابياته وسلبياته للمزيد من المعلومات عن المشروع والمساحات والأسعار يمكنكم التواصل مع فريق تركيا شقة الأحلام تي دي اي على الأرقام الظاهرة أسفل الفيديو عدا عن إمكانية معرفة الأسعار محدثة بشكل دائم عبر زيارة موقعنا الإلكتروني تركيا شقة الأحلام تي دي اي الاستثمار الآمن مدى الحياة